ayuntamiento, para que sepa compañero. Tomamos así como punto de, como punto de partida un poco para no volver de más para atrás el, golpe civil militar en los 60, en los 70 ya empieza un poco a, se producir una, cierta distensión del, del, régimen civil militar, ¿no? el gobierno de los milicos asociado con los empresarios, eh, y rompen en la escena nacional en Brasil el movimiento sindical, el movimiento, los movimientos sociales con base radicados en las asociaciones comunitarias, en juntas de vecinos, luchas populares que se dan en, la, en los suburbios, el movimiento sin tierra aparece, aparece también por ahí, fines de los 70 y principios de los 80. Es cuando también aparece, se genera, se gesta el proyecto que de los 80 a los 90 hasta llegar al, al 2000 va a ser el catalizador del grueso del movimiento sindical popular que es el proyecto del PT. El PT se funde en el 81 el Partido de los Trabajadores fue gestado en las asambleas sindicales, asambleas populares, comunitarias, adentro de, de, las dinámicas de los movimientos sociales, donde están los sin tierra también, y tuvo mucha adhesión de estos sectores. Fue una creación, vamos a decir así, genuina de estos sectores, que apostaban sobre, sobre todo en la llegada, en la escalada del aparato del Estado para hacer un cambio en el país. Era un proyecto sobre todo reformista, ¿no? El reformismo clásico aquello, de llegar, escalar el, aparato del Estado con una propuesta, un programa mínimo, y desde ahí, del aparato, hacer el cambio, hacer la reforma que demandaban los movimientos sindical, popular, etcétera, etcétera el anarquismo, ¿cómo, aparece en esto todo? Aparece rebrote, eh, eh, rebrote, ¿existe esa palabra? Rebrote. Va a resurgir, reaparecer en este contexto con un, con un sector muy pequeño todavía, un sector del movimiento sindical y las oposiciones sindicales, aún muy tímido, muy pequeño, porque estaba muy achicado durante la dictadura tuvo poca capacidad de combate durante la, dictadura, la verdad que la izquierda tuvo poca capacidad. Pero junto con estos sectores populares que están en evolución, que están de alguna manera ganando expresión conflictiva en el país, el, el anarquismo resurge también, toma una parte y toma un lugar en esto, con un sector muy chico del movimiento sindical y también del movimiento estudiantil de la parte de la imprenta y la propaganda con un, órgano, un periódico que se llamaba Enemigo del Rey, que empieza ahí por 78, 79, más o menos, que tiene el mérito de tener circulación eh, nacional, circulaba por todo el país. Ahora, era un planteo muy sintetista lo que hacía el, el, el del Rey era un periódico vocacional sobre todo a articular los puntos donde se encontraban pequeños grupos anarquistas actuando a su manera, algunos por la parte cultural, algunos con alguna cosa sindical, muy chica todavía. Entonces en este espíritu de hacer, articular un poco estos puntos ahí en el país, un país de dimensión continental, estaba muy vocacional al sintetismo, el, el enemigo del rey. Bueno, en los 80, vamos a poner así como marco, eh, mitad de los 80 va a aparecer en el debate nacional del anarquismo brasileño, esto que está resurgiendo, tomando un lugar de, de nuevo en el país, en la escena del país, político, social, dos opciones se ponen a discutir. Una opción era generar una organización específica. No tenía muy claro el modelo de la organización específica. Estaba más próximo del, del modelo FA francesa, más sintetista. La otra opción era el anarcosindicalismo, que venía sobre todo por influencia de la Haití, y que remontaba así una relectura de la experiencia que tuvimos, que tuvimos los anarquistas con el sindicalismo revolucionario en principio del siglo XX en Brasil. Y bueno anotar la experiencia que tuvimos con la COP, que se funda en 1906, era mucho más una experiencia de sindicalismo ah, revolucionario que anarco-sindicalismo. Tenía mucha impronta en, adentro del movimiento, del movimiento obrero, los compañeros y las compañeras que de, formación malatestiana, ¿no? Neno Vasco, Neno Vasco, por ejemplo, Polidoro Santos, aquí en el Río de la Gente que tomaba mucho elementos de orientación por ahí, ¿no? Entonces planteaba un sindicalismo con independencia de clase, incluso con independencia en relación a la definición ideológica estrictamente anarquista, que, la vocación del movimiento obrero era unir la clase y unir la clase en el combate, en los principios de, acción directa, de democracia de base, en el federalismo. El anarcosindicalismo entonces va a aparecer afuera de algunas experiencias más, pequeñas que, se pasó en el principio del siglo, como la Federación Obrera de Santos, de la región portuaria de San Pablo, va a aparecer como planteo nacional en los 80. Bueno, de ahí se genera una estructura, una organización que tiene grupos eh, grupo militante en unas cuantas partes del país, haciendo planteo con el anarcosindicalismo. De nuestra parte, ¿cuál es el, punto ahí en relación con, con, experiencia? Este y que era una experiencia, una apuesta que nos jugaba en contra el movimiento sindical de base que estaba en gestación en, el país. Nos puso al costado de la historia, porque la gente estaba organizándose, la clase obrera estaba organizándose, los otros sectores populares estaban generando sus, sus impresiones y en el mismo tiempo nosotros hicimos una opción, nosotros, yo, yo digo, el anarquismo en general, o los sectores más militantes del, anarquismo hacen un planteo que pone nuestra fuerza al costado de todo esto, que no se inserta en esto, que no toma un lugar ahí, no hace dinámica ahí, no, no, lleva el planteo libertario ahí. Y era ahí que, que, teníamos que jugar. Eso nos gustó mucho porque no puso al margen de todo. Y para reorganizar costó bastante todo esto, porque ahí a partir de ahí gana más fuerza el planteo más, un planteo más culturalista, ¿no? Porque nos pasa mucho y se desarma el, proyecto esto del anarcosindicalismo de refundación, reconstituir la, la, la COP, la Confederación Obrera brasilera se desarma todo esto y gana mucha fuerza, mucha gravitación en, la, el campo libertario el, una, especie de, vamos a poner así, culturalismo, la contracultura punk también gana, bastante espacio, en fin, más o menos por ahí pasa la cosa. En, en, los, en, los, 90 van a aparecer entonces los grupos que se ponen a refletir un poco sobre eso, a pesar un poco todo esto, la situación que nos no atravesaba y que van a poner enfrente la preocupación que el anarquismo tenía que buscar la las herramientas apropiadas para tener inserción, más inserción en el medio obrero, popular, entre los sectores oprimidos del país, ¿no? Y que habríamos que tener un debate más refinado en relación a qué herramienta, qué herramienta vamos a tomar para hacer así, para hacer eso, que no apunte hasta hacia el, objetivo esto, ¿no? De tomar un lugar en esto, en la lucha de clase, en la lucha de los, de, pueblos, oprimidos, etcétera, etcétera. Y primero va, a aportar mucho, por esto hicimos que, cuestión de, invitar un compañero que fue importante para eso aquí en Brasil, el Renato Ramos, y el la función que cumplió el, periódico Libera. El Libera instala el debate en todo el país. Era nuestro mapa de navegación en el país, nuestra carta de navegación. Para, para saber, había un tiempo que, que para hacer cómo andaba el anarquismo, dónde estaba el anarquismo, los grupos, las actividades, las acciones, tenía que tomar en, consideración el Libera, el periódico Libera. Y libera y entonces este debate, esta pauta eh, adentro del movimiento. Recupera un poco la historia reciente y pone la pauta. Sobre todo por un viaje que hace un compañero hacia Uruguay, donde toma contacto con la FAO y trae una novedad para nosotros, una cosa que era muy novedosa, porque teníamos mucho referente europeo en el debate, ¿no? Estaba muy centrado en Europa y mirábamos un poco para lo que está haciendo y la experiencia histórica que tenemos en América Latina. Ahí que vamos a conocer entonces la experiencia de, de una organización que ya cumplía aquella época, pasaba creo 40 años, vamos a poner así, ahora el año que viene hace 60, ¿no? y una organización que tuvo capacidad de estar, que, que, que, se ubicó bien en la historia del país que se puse como una, una alternativa libertaria en la historia del país, que tuvo una cierta capacidad de, de, resistencia a la dictadura, que tenía un sector del movimiento, tenía inserción en un sector del movimiento obrero, estudiantil, popular de Uruguay. Entonces, más que todo, cuando miraba para la FAO, no mirábamos una receta, mirábamos sobre todo la, la idea general que nos parecía que tenían cierto valor universal, sin cierta trascendencia de los métodos, de la concepción de trabajo, de estilo militante que imprimían lo que hacían, el proyecto en concreto que hacían, toma, las proporciones entre lo que es la formación social histórica del Uruguay y la formación social específica de nuestro país. ¿no? primer lugar, lo que no, avisaron los compañeros uruguayos era, no hay que pegar, hacer modelo pronto de la experiencia nuestra de Uruguay a aplicar al Brasil. Hay que tomar elementos de esto y afinar, o ¿cómo se dice? Afinar, la herramienta de, de acuerdo a las condiciones sociales, históricas, a la parte cultural que, toma, que forma la identidad del país. Que no, no, no, se podría actuar políticamente con eficiencia haciendo mirada gruesa en relación a esto, ¿no? a esta, esta parte de la formación social. Y por ahí andamos un poco. Empieza la FARC con tres grupos. Tres grupos que eran muy primarios y gente muy joven que se dedicaba sobre todo a la propaganda la propaganda, pero que tenían puesta la preocupación la búsqueda de un referente organizativo, una herramienta, una herramienta apropiada para actuar y para ser más incisivo en, las acciones que tenían, las acciones sociales, tomar, más, un lugar más de impulso, más dinámico en las luchas sociales del país. Esta era la, la búsqueda y aparece entonces el contacto y, y las relaciones con la, la, Federación Anarquista Uruguaya que nos, aportó bastante en esta dirección. Eh, este documento, luta, y organización, tomamos la decisión de reimprimirlo, de reeditarlo, porque él, registra el, el, primer planteo que hicimos en el país para, para generar un proceso que llamamos de construcción anarquista brasileña sería así, el primer documento donde afirmamos el planteo especificista en, el país. Entonces nosotros vamos a formar la FARC en 95 a partir de los tres grupos de propaganda, en principio era un grupo de propaganda que van a, evolucionar y van a se constituir como núcleo de la Federación Anarquista Gaúcha Explico un poco, la Federación Anarquista Gaúcha no es una federación de grupos de, de, nunca fue. La Federación Anarquista Gaúcha es más bien una federación de militantes y el nucleamiento que vamos a hacer se pasa de acuerdo al planteo estratégico, táctico que vamos haciendo de, acuerdo con la caracterización de la etapa y las conjunturas concretas que vamos atravesando. atravesando ella se forma a partir de tres grupos, pero cuando se constituye, se constituye como una, federación de militantes, una organización específica anarquista. Y el lucha y organización va a ser entonces la propuesta nacional. El intento que estaban haciendo era, en primer lugar, dada la, la dimensión continental del país, aportar elementos para generar grupos específicos en varias puntas del país. Porque no teníamos la capacidad de, por decreto, van a decir así, a, montar una estructura nacional. Entonces, en primer lugar, formar los grupos y aportar elementos para eso. Dos cosas estaban pautadas la organización política y la inserción social. Eran los, los dos ejes, vamos a poner así, dos ejes articulados. En el mismo tiempo y de forma armónica y sincronizada, con un cierto equilibrio, buscar más capacidad política de análisis, a pensar los problemas del país, armar proyectos hacia los problemas del país, no hacer una militancia encarnada con, e, esta lucha, con estos con este problemas, y el otro de tomar lugar de nuevo adentro del movimiento de los trabajadores, con los sectores oprimidos, y por ahí va.